黎明国小你理解？呃，跟那这个画面啊很熟悉啊，可是不是来介绍大家要上自然联系到，我还没上呢，请记得在十月底之前帮我成。 <laughs> 谢谢谢谢谢谢谢谢。然后我跟呃，我回应一下的，介绍一下，昨天呢，梁老师啊，有早上有老师啊介绍说，怎么把里面图片啊把它截取出来啊，然后我发现他有个更更更快的方法，哦，这都是图片啊，这操作说面其实都是一样，每张每个都是图片。 它其实只要在档案下载格式，然后选择网页，然后现在下载完之后呢，你把那个解压缩。 可以可以直接开启，在下面，可以在下面，那你开启在下面，开启在下面，对，左边在下面写，左上角，有没有第三什么电子账单啊？第二个，对，三联系。你把它写他说完之后呢，它有一个呃影片资料夹，你那个刚刚你那个影片呢，全部都在进都在资料夹里面，哦，这样都可以很快速把那个刚刚那个呃 里面的照片全部把它截取出来了，还要再介绍一个啊，像有时候网页编辑啊，以前我像有时候在学校首页啊，我是有时候用 HTML 去编辑啊，哎，用方便去编辑啊，方便到哎，其实有时候用这个文件打一打之后啦，你再用这个档案把它发布到发布到网络，然后把这一个发布，然后把这一个网址呢把它复制起来，然后可以做连接啊，以后你要修改的时候没有那个没有那个方便去。 哎，城市啊，也是可以很快可以进行修改。好，以上跟大家分享。